是韩博维，今天他有绝招要回答网友的问题，如何去接腿，然后被接住了腿之后如何逃脱？我要解决你这两个问题。那首先呢，怎么接腿？他给我右腿扫踢，我不我不我不防就被踢到了。来接，如果我这样接是错的，哎，这也是正确的啊。跨步弓，接开，看我要往右边去上一步，把力卸掉，再来一次，弓，然后手，来看这边的手，来转过来，看我的手。 卡住它，看到了吗？不是这样，这样它很快的逃脱。锁起来，这样试试逃脱，它不好逃，不好逃，看到了吗？我用我直接夹住它，直接夹住它，那它走不开。那再来一遍，看我要一定要的是为什么要往这边迈一步？因为你要卸力。如果不迈的话，来再来一遍，往内，嘣啊，踢中了，看到了吗？踢中了。如果他踢力量大，你会很疼的。所以你要卸他的力，嘣，往右边，右腿跨一步，再来一遍，嘣，那踢左腿。 踢左腿，嘣，往这边跨一步，这是接腿的方法。那接腿之后有很多种方法去攻击他，嘣。那我们先不演示，不讲这件事。那如果他接我的腿，来看，接住了之后我怎么逃脱呢？这是这是一个非常牛逼的问题啊！怎么逃脱？再来一遍。我给你一种方法，今天给你一种方法，下期再给你一种最棒的方法。再来一遍，嘣，直接把他腿弹出来。再看一遍，慢动作，我会往前踢他一下。 往前用这个力量往前顶一下，弓弹开，看到了吗？再来一遍，弓弹开，哎，或者你的脚可以，如果你运气好的话，你可以把你的膝盖冲天翻过来，从中间抬出来。如果你运气好，但是你也要先推他一下，推他一下，推他一下，推弓抬出来，看到？再反方向演示一遍，弓抓住，弓推开，这是你的方法。 然后呢，下一期会讲一个超级无机的方法。然后，然后呢，这期呢就简单一些。来，谢谢大家。